Aja sih. Kesu. Ya dah dul dul dul. Dul. Oh. Ele ele ele. La la Angel ngomong. Ternyata pedut lagi. Iya, ternyata tidak mau naik, guys. Eh, gua naik tibona nales. ternyata nasang nasang digendeng Depan maca kuru barang ono kok. Percobaan kedua nasang dan kita akan mencoba lagi. Si, si, si, Alon. Inilah yang Ini apa itu di luar. Nyantol nih kertas luar. Sapa sing gawe layangan iki? Tukang nang gawe iki? Gawe. Endang nang gawe. Ngumpul ora nunggu. Yan percobaan iki. Test drive layangan kapal. Kayak apa kayak pesawat to kayak? Hmm. Jatuh Cate apik men ngono. Subscribe teman-teman. Yeah. Kira-kira tekan. Ya mesti ngene sih. Subscribe aja. Potean lah. Ini lagi persiapan ini guys. Persiapan ketiga. persiapan itu satu kakak persiapan yang ketiga ya persiapan pot anu dua kakak otomatis ini lagi di apa ini tuh ditambal atau dibolong-bolongin gitu ini mau dibolongin dek ada angin Wing utuh angin ini gubut dan angin ini gede masih Pas sampai ngesuri saya ini nolai masih buah belas. Mereng lagi. Buku ini langsung langsung tampannya angin loh. Wes kali munggah angin langsung eneng. Kakak, hampir kakak. Bu. Pahmi bajak laut, guys. Hei, kok aku? Enang! Lepok nih, ini Facebook ya, Bob? Ya. Bila ini Youtube, no? Youtube, YouTube lah. Bila ini Youtube, guys? Delap burung? Oh, hmm, guys. Youtube, guys, kok delap burung? Delap mesin dos. Mesin dos kok delap? Ya. Ternyata, guys. Bajak laut Eh, wah Nasang. <laughs> Nah, itu mau berenang. Bro. malah mau Nek iso wong iki. Hah? malah. Motok kelayap aja lo Ji. Motok dhuwur lo Ji. Kenen motok nglayap ngono. Kalian ini siapa kayak? Sawangane biantar teh. Sudah berapa berapa kali coba iki kok gagal-gagal iki? Ping Bos. Ping <laughs> gagal terus, sampe nasang-nasang. Yo. Yo. Allah, Allah, Allah, Allah. Melayangane malah nasang ning. Layangane nasang, Bro. Masuk, Bos. Layangane nasang iki. piye ki menyerah ki menyerah bos dandani nek heeh uh, menyerah kaya de mau sana sang ning dam barang yang ini kok ayo kendu kendodok naik gue jadi abad terus nih ternyata oh, gagal oh, opot apa jawa apa apa gue